Хай. WhatsApp. Аа, хутлаа WhatsApp. За сайн байцгаана уу? Сайн уу? Өмнөх дугаар дээр дөлгөөнөө намайг нэг юу яасан гэхдээ тэрийг бол мартсан. Сайн байцгаана уу? Дахин уулзсандаа баяртай. Миний хараа ингэж сайн байцгаана уу гэд ингээд сайн байцгаана уу? <laughs> Би мөгөдөө хөдөө явчаад ирсэн гэж яриад орой. эхэлдэг. За за бичлэгээ үз. Юу вэ? Нэг зэрэг 7 8 л сэлж байгаа юм шүү дээ. 8. Өмсөлддөг болж байна. Энэ хүснээс сэлж амар мод байсан шүү. Би би нэгээс ингэж хүсэл дундуур нэг бодол. Гонжола тал тал зөвхөн тэр болзоонд ингээл ийш орсон бол уулзаал үсэлтэй гэдэг. Тэрхий хүсэл тачаалтай юм. Яана Johnny Depp ийм залуу хүмүүс юм тий. Яана ах тий. Хүн нэр ингээл ёо. За мөсөчтэй ямар хэцүү. Оо, сталах юм. Илдэв илдэв. Чарак. Яа, томми батаа явчваа. Ярахчдаг би ч үсэл. Үсэлж явчих. Ятраад л үсэлтэй байсан тий тайм тайм тайм. Ээж аавтайгаа хахад яг юм хэсэг гахаа яадаг вэ? Чи аа. Антал доогоос уцдаг гэсэн. Өөр өөр өөр л ах уу. Гүү шог ширлэл. Үзөө. Үзэл сууч тэгэл бүр хөдөлчих юм болоод бүр шүгэл багш товдгоо. Яана энэ одоо. Йоо. Нариндэл энэ одоо тэнтнэ. Зэйн. Йоо. Ай дөөс аваар дүр хийх. Йоо. Яг сүүлийн хэсэг нь бол арай л амар юу яж чинь тий. Ерөөсөө тийм гоё сэтгэл төрсөнгөө айгу муухай сэтгэл төрлөө. Яг Франц үнсэлтийн юм ийгээд нэг тийм хөл юм. Хүү юу яг Хоёлаа чи яг яаж үнсэлцдэг нь үлээ? Айгу тийм позитив үнсэлцдэг ш. Йоо. Яаж үнсэлцдэг юм бэ? Жигэн гал үнсэлцдэг битээ ш. Зүгээр нэг хоёр ингээ ам зүгээр ингээ. <laughs> Ямар ч тэгөө саяны хэлмэлтэй энэ хилнүүд нь ингээ би нэг ингэж мгээд байгаа юм. <laughs> Тэгсэн чинь ер нь ер нь манай монголчууд ийм Азууд ч юм уу за монголчууд юм жаа хичмхийдөө учраас өнсөлдөж ярихтаа тэг ингээд амар ингээд юу яд юм бэ? Бие барьцгаад гэх юм уу тий. Хэлж гэсэн шиг. Анхлахаар яваа. Гоё. Хүшиж яа. Яах гээд. Хоёр ажил дугаа суугаад байгаа. Би нөө Spider-Man үзлээ надад аягүй гой таалагдчихсан шүү дээ. Ингэж яваад байгаа. Яг талын ингэж авч яваад бас киноны шилдэг 100 үнсэлтний бас нэг гайгүй дээвэр явд юм аа. За. Мөчсөн мэнүү яа. Би мэн. За охтууд ирж байна. Пүү. Э, Бүгд зүгээр л хар үүл ингээд нүүж ирж байна. Хөөх бүх юм солигдоо за. Тоод үлж байгаа. Нэг юм ирж байна гэдэг чи ерөөсөө ихнэр хэллээ. Аа яана. Ирчүүд би юм бүхэнд бэлэн гэдэг нь нэлээнээс харагдаж байгаа. Яа, тоо тоо. Зүгээр зүгээр юм байна. Тэдний хаалт нурсыг харсан уу? Тийм буцаад одоо орж ирнэ. Йоо. Эхнэрийнх нь харцыг харсан уу? Яг гаднаас эрэхтэй хүртэл ингээ нөгөө тийм уул нь бол хос юм байна шүү дээ. Гэтэ гаднаас орж ирэхдээ нэг тийм байцаагч ихтэй цагдаа шиг ингээ шалгаж байгаа юм шиг орж ирээл тэгснэ нөгөөтг нь би завгүй юм тэгэл нөгөө хэд нь бүгд жүжиглээл те байгаа юм аа ялсааж мэл. Тэгэл эхнэр нь орж иж харангуутаа шууд ингэснэ гараа явчмаа бол те. <laughs> бэлтчлээ л гэж бодож байгаа юм шиг. Тэгтээ үгүй л идэх. <laughs> Нэг ингээл найз хүмүүс эхнэр бүхэн залангууд аа хоёр хүлэнтэй живш. Эхнэр <laughs> залангууд л чим гэж чим гэж байна аа. Хаана вэ? Өнгө шууд хаана вэ чи? Одоо жоохон байж очлаа харин өнгө. Өнгө шууд орлоо тэгэн шууд дуугийн багасгаад найзтайгаа чи. За яасан гинэ арай. <laughs> Нэг юм харилцаа бүр нэг юм болчвол айгүйхсэн юм байна. Хоёлаа арай ч юм болоогүй шүү дээ. Болцсон уу? Бүр юмны төвч юм байхгүй. Харин ингэж нөгөө нэг би нэг амар амар хянаад байгаа юм шиг санагдаад тэгж юм тий. Гэтэ ийм хосын харилцаа болж байгаа. Хэцүү. Хэцүү юм байна. Энэ зүгээр нөгөө инээдтэй одоо фан гэхээс илүүтэйгээр яг ийм харилцаа бол айгүй төвөгтэй. Тий. Нэмэгдэж мэдгүй юм. Мэдэн шүү. Би бол мөнгө амарсан Утлаа ярахаар тэгэл гүлгэнэ л оомч. Яа. Ярьч дараад нуудлаа бодлоо. Мөгийн мэдтгүй. Э, Сүүнийг худлаа ярьж байгааг нь мэддүү шүү дээ. Би харин жаа. Амар худлаа ярьдаг шүү дээ. Яг зүгээр байгаа яг амар үн чинь шүртлээ амар худлаа худалч. Йоо. Тамирын тагнаа мэгнэ том болоод бүр юм нээс өрөм асуу. Түүнээс хойш цэвэрлэгээ хийгээ үсттэй. Дуусаагүй л байгаа юм уу? Гараас нь өстө юу ч гарахгүй маа. Монголын зүр зүйн хүмүүс гэхдээ яг утгачлж ойлгох юм бол гараас юм унагтай. Философи өгчээсэн хүүр. За юм гарахгүй. Өгч байсан хүүр гэхлээр яг хүүхдүүд яг ингэж санагддаг ах л та. Ээж. Ээж. Жаахан байхад ер нь зүг зүг хэлэхээр. Бисаг гадаа. Яг л шууд тань яг энэ шиг үлээж аваад ураг. Ээ чаа устд. Яаж юм би ч өдөө авт чилж нэг 5 салаад боо амсуул хастач. Арцыг нөвчүүлэхээс гэдэг. Йоо тий. Амар амар өгнөдлөө. 1 2 3 4 5. За энэ харин гоё. Гоё хэлж 5 салаа боо амсуул. Яг ийм нөхцөлд бол Тэгээ энэ ингээд нэг сонсцоо ерөөсө санаас гардгуул ш байгаа хаа. Ингээд нэг хэлчихээр нэг юу гэсэн юм бол даа гэж одоо дараа нь тэгээ дутгыг нь ойлгоод тэгээ марыг мартаа болчтой энэ дөө. Үгэн дотор утга, утгын дотор хутаг. Ерөөсөө л энэ ч үү дээ. Амар шүү дээ. Ерөөсөө л хутаг. Хутглаа л явчихна ерөөсөө. Тэр одоо юу яаж вэ? таван салаа боо хамсуулна гэж чамайг зодноо модноо гэж хэлэхээр ямар сонсогдгоо. Чамд нэг маханд чинь нэг мэдрүүлээд өгье гэхээр муу гоос. Таван сала боомсол ихэр гоё гоос те ч гэж. Ер нь бол тэр смар санагдаж байгаас те. <laughs> Чи дээрдэг татыг тгээс те. Аа чамд гоё мөгнөөл. Аа. Тэгэл өөр юмд юу юу ингээл юм хийгээл. Чи одоо тэр хийж аа чамд гоё мөгөл гэл. Тэг юу гэсэн таван сала боо. Шиэр тий. Нөгөөд нь өөр юмтай ойлгохгүй юу ингэ. Арай тий. Одоо манай TP Top-ийнхний үзүүсийн идэр болвол ингээд ингээд салаа утгатай тий энийг болвол ингээд шууд утгаар нь ойлгоход айгүй төвөгтэй болох боломжгүй гэдэг юмыг харуулж байна. А дөлгөөнөөгийн яриад байгаа тэр хараалын одоо англилд орох энэ үгсүүд цусаараа тэглэх мөчичийн санжуулаад өгье. Идэрч чинь өвчин шүү. Идэрч чинь ингээд яг шууд утгаар нь бодсон а цаад даал дутгаар нь боцсож арай л хэрцгий болоод амар хэрцгий амын чинь ар дээр нь гарт лалгадсан шүү. Тэгээ яг энэ зүр зүг хүүхдүүдээс ажиллачи. Аа хэрэгтэй. Аа тугаан бодоо суухад. Тэгээ манай ахнар чи хэлнэ. Би ч бас хэлнэ. Аа. Надаас. Тэ тэрийг би чи зүг хэлчихгүй. Мөрөө азгаа илүү дандаа шоолол. Сүүлийн хүүгийн мартаад. Нэг хайрцагтай юм байна. Тэгээ энийг үзээд араа гиснэ гаргана. Бичгэн уушаа. Ваа. Ваа. За мөгий гэр бүлнэ. Оо юу вэ? Вау, Rexen family гинэ. Үшээ энэ ч одоо гоё тор байна. Зүрхний хэлбэртэй үнэтэй тор байна. Маш олон төрлийн аа бүтээгдэхүүнтэй юм байна. Гэр бүлд наас жаргал хамгийн сайхан бүхнийг хүсье. Луна гэсэн байна. Тэ ямар их юм бэ? Ама миний арай тэ юу юм? Мм. Ийм гоё аяг байна. Ичэн бичиг байна. Зүр ингэчээ шууд яахгүй зүгээр таах гэж үзье. Оо тийм ээ. Зүсэд. Шарик хааш яваа. Хааш. За. Яа гоё. Энд нөө аа хөнгөн юм тий. Харин тий. Гоё юм. Энэ ара. Аа ингэнэ бяцхан гүнч минь хоолоо сайн идэж хурдан том болоорой. Дагнаад дагнаад ирсэн модон юу вэ штэ? Модон тавг тэгээд халбаг сэрэт байгаа юм байна. Хүү ямар хөөрхи юм бэ? Тийм бэ. Агнаа. Умбра чиний бидлэг байна. Энэ дэгаа юм. За би шууд. Хүмүүс энийг аваарай. Шууд реклам. <laughs> Өөрийн гэсэн аяг халдгаар үргэлж явах. Юу нэг аюу хэрэгтэй юм чи өөрөө аяг та нар чинь мэдгүй. Йоо хөөр хийвээ. А амтлагч амтлагч яах юм биш та айгуу гоё. Соус моос. Соус моос тий. Тэ өөр одоо ингэжээд сүүс хамарж аа. <laughs> За надад юу вэ харъя. Ковидын үед хүн бүр өөрийн усны савыг хэрэгэлдэг. Усаа сайн уух хэрэгтэй шүү. Хэрэгтэй шүү. Төвшөө ахад амжилт хүсье. Оо ямар гоё. Ямар гоё юм бэ усны сав. Зүв сууж өө мөнхөө штеп биш үү? Зөв шууд сууж хичээлээ хийх нь хамгийн чухал шүү. Энэ дотор юу аах вэ? Амуугаа шунстай. Алтан загасны үлгэр шиг юм болоод. Одоо энэ дотор нэг уух юм баймаар байт ингээд. Тэ хосын арагшныг бүр өстө энэ луна маань өстө жинхэнэ арагшин гаргаж чадлаа. Вау гэж өгдөө. За луна Монголигийн хамт олонд маш их баярлаа. Тэгээ бэлэг маш их таалагдлаа. Ийм гой мэдрэмжтэй яг хүний амьдралд хэрэгцээтэй юм гой бэлгүүд өгсөнд баярлаа. Маш их баярлаа. За баярлаа. Баярлаа. Лунагийн ах ихснэртэй баярлаа. Лунадаа баярлалаа. Луна хайртай шүү. Стыг цаг үе болсон. Бэлэг байлаа. Мөнх тунхшиг болсон. Мөнх тунхшиг. Бэлэг байлаа ч гэх шиг. Үчи өөр ингэсэн байж байсан. Би зүгээр ингэсэн шүү дээ. Хоёул яхах вэ зүгээр баярлалаа лунаа гэж хэлэх гэсэн чинь. Бэлэг байлаа. <laughs> Хизээ би бидээ бэлэг авч өгсөн бэ. За миний арьсаахан хариулаа хариулаа авчих. Төвшөөн чамд хизээ бэлэг авч өгсөн бэ. Харин бол авч өгсөн шүү дээ. Тэгэхгүй за. <laughs> Харин бол гэж. Хи аа ямар хүн асуулт. Бэлэг авч өгсөн бэ. Би энэ нөө ярьсан байсан нөө менежер. <laughs> Одоо тэр нөө даанс нэг болчоор шууд хэлчихэж байгаа юм. За чи өөрийнхөө мөнгнөөр өөртөө бэлэг амаар байгаа мó эсвэл өөртөө юм амаар байгаа мó гэж хэлчихэ. Гар утас авч өгсөн юм байна. Хизээ. Чи шинэ гар утастай байгаа. Энэ гар. Өөрийнхөө цэвэр ариун хөдөлмөрөөр авсан утсыг маань чи авч өгсөн гэж яаж хэлж чадж байна? Ийм учраас би энэ хүнийг үргэлж мөргөмөр байдаг. <laughs> Тий. За миний санда Төрсөн өдрөөр нь ямар ч цаа авч гисэн. Ер нь л нэг тийм нэг баяр дүүл явдлаас ер нь заалттай ер нь л бэлэг хөөгдөг. Нэг э, хөөгт мөхтэй гаргасан идэг гэж дараа марах болох тий. Тийм баха тэгэл би чи ихэвчлэн хоолыг өгч юм дөө. За тийм маань өгч баяр явдлаар үл гараар бэлэг гэхээр тэгэл тэр нь бэлэг штэ ер нь болоод. За юу юм? Ойрд нэр аягүй их завгүй байгаад хайрттай бэлэг авч өгөөгүй юм байна. Баярлалаа. Баярлалаа. Дараагийн дугаарт дахин уулзцай. Баяртай. Баяртай. За баяртай. Уу.